ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਣੇ ਦਵਾਰ ਹੋਣੀ ਏ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਟਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਏ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਹਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਕੰਡਿਆ ਜੋ ਵਹਿਰ ਕੁੜੇ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਇਹ ਯਦ ਵਿੱਚ ਕਾ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ flip it hard, so only in